yapmayı beceremeden yenilebilir slime yapmayı deneyeceğiz. Bu da iki de bilmemle aynı konuşuyor ya. Farklı bir şeyler konuş. Ya şimdi malzemelerimiz bir bardak, yoğurt, bir bardak, Elisa, ablana rahat verir misin? bir bardak nişasta. Bir bardak kase. Aman bir bardak kase. <laughs> tane kase ve kaşık. Kaşık zaten her zaman olur. Yoğurt. Yoğurt. Evet biber atıyoruz. Hadi bastıralım. Hayır hepsini dökmeyeceksin. Bu. Azıcık nişasta Ama nişastayı ben fazla koydum. Yani ne olur ne olmaz diye. Hmm, hmm. Şunu gibi dökelim. Bu kesin olacak. Şimdiden katılaşmaya başladı. Tamam fazla katma ondan sonra kas katı olur. Olsun zaten öyle oluyorlar. Hey elleme. Ne bu? Yalnız biz birazcık cıvık yoğurt ekledik. Acaba cıvık yoğurtta olur mu hiç bilmiyorum. Genellikle izlediğim videolarda meyveli yoğurt koyuyorlardı ama koyuyorlardı ve gıda boyası katıyorlardı ama biz şimdi gıda boyası katmayacağız çünkü çok sağlıksız olur diye. Bizde zaten meyveli yoğurt olmadığı için biz normal yoğurt katıyoruz. Evet, anne yoğurdu katıyoruz. Evet. evet Elisa. Rezil ettin masayı. Evet. Sen mi biliyorsun? Benle birlikte videoları izledin mi ki sanki? Gitti o içeride oyun oynuyor. Ben orada birkaç video açtım izlemeye çalışıyorum farklılaşmaya da başladı. Eee? Eh! Bittin ha. Bak. Bak. Eh! Elisa cozuttun. Çok çok. Şey. Hadi onu döktün diye ne yapacaksın? Aha oluyor. Gerçekten oluyor. Bu sefer oluyor. Ver şey. Bağırma. Bir kadar açar. da bitti. Ee, ne olacak daha bu nişasta yetmezse ne olacak? Bence yeter. Of. kendime geldim artık. Ne yapabilirim? Ne oldu Elisa? Acı. Acı mı? Acı mı? Yedi mi? Evet. Yedi. Dur bekle. bardağı evet. koyalım da ölçülüyor. kadar yeter. Aa, çok bilmiş. Sen bir dur da. Elisa bunu kara benzetti. Hı? mı? Aa eski geri koptu. İşte elimi alacağım. Yarı yarıya elisayla bölüştüreceğiz ve yutacağız. Yutalım mı? Yutalım derken Elisa. Yemek anlamında o da. Yalnız kaşların beyazlamış. Bu da da. Yes, yes, yes. Sonunda bir slime'ım oldu. Boraksla olmasa da bir slime'ım oldu. İstediğim zaman yiyebilirim. Evet güzel oldu. Ele hiç yapışmıyor. Ama ilk zamanlar bir oynarken yapışıyor ama. Ondan sonra hiç yapışmıyor. Nişastayı bol dökerseniz yapışmaz. Ben ilk başta nişastayı bol dökersek çok kötü olur diye sanmıştım. Ama nişasta bunu slime haline getiriyormuş. Onu öğrendim. Elisa ne yapıyorsun? Şuraya. Elisa bebeklik günlerini özlendi. <laughs> ben bebek oldum. Bebek mi oldun sen? <laughs> Oy bebeğim benim. Mama ister misin? Aç bakalım olsun. Hani çok küçük gıgıcık. kadar güzel olacak sanıyordum. Herhalde birazcık yoğurt mu içmişsin? Çok nişasta kattı. Nişasta çok kötü tat veriyor ya. Nedense her seferinde elma aldığımda parmaklarımın arasını temizlemek zorunda kalıyorum. Çünkü yapışıyor. Aa, Ah bebeğim benim. <laughs> eh kadar lazım da ya. Ben bunu yemem slime olarak oynarım. Ben dedim. bundan sonra her slime'larımı böyle yapacağım. Böyle daha güzel oluyor. Yalnız... Yakından bir görelim mi? Tamam bir dakika elimi temizleyeyim hemen. Çekiyorum elimi hemen. Bu Maraş dondurması olmasın? Ha, evet. Of, dur bir dakika bir dakika oynatma elini. Çok güzel görünmüyor ama vallahi canım dondurma istedi. baba saat bölüm oynuyoruz. Öyle mi arkadaşlar? Noel Baba da gelmiş. telefonla değil Elisa sen Noel babası. Ha. He. Ben dost abi. Evet senin Noel babası. Aa! İntikam. Bir dakika yavaş yavaş. Benim şeyden var. Pis. Bak. Senin pijaman pis oldu. İyi yetmez. Bunu yapmak da ortalığı batırıyor, batırıyor. Ben, ben bununla mücadele ederken sizi de sizle de vedalaşma vakti. Yani çok güzeldi. Sonunda yaptık slime'ımızı. <laughs> Evde o kadar bye çok bye. denedim ki. Bye bye. Çocuk sadana kesiyor. Bye ya. Ne, neyse. Bye bye. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atma